Джан. Джан? Как? Как это? А John? はい。 Oh God. ya. Kalktın mı? Can! Ben zaten dün gece uyuyamadım ya. Bağırıp bağırıp durma bari. zaten bütün gece horladın ya. Ne dedin ne? Horladım ya, horladım. Sabah niye söyleniyorsun ki yani? sabah. İnsan bir günaydın da önce. Günaydın. Ay sağ ol. Bütün gece uyuyamadım senin yüzünden ya. Benim yüzünden? Ne yaptım ben sana? Horlayıp horlayıp durdum bütün gece ya. Kim? Ben. Ben hayatta horlamam ki. Ben 4 sene yurtta kaldım lisede. Kimse bana horluyorsun demedi. Aslında gece Müşterilerle toplantım var. Dışarı çıkacaktım. Ya işim var. Son. よし。 bu şakadan ya. Sana yapacağımı biliyorum. Madem horlamıyorsun. うん、なか Bizi horlamıyorum diyor. Şşt Dilay. Dilay. Dilay bak sana ne dinleteceğim. Duyuyor musun? Şşt. Dilay. Dilay uyan ya. Vielleicht. Tilay. Tilay. Tilay. Tilay uyan. Tilay. Hadi canım. Tilay uyan. Tilay. Tilay.